Tú dale el sentido. Busco problemas como si fueran gratis pero No quiero ya mi cielo, los ángeles se fueron No importa dónde, solo como ya el aporte El resto que se borde, a la mierda ser un hombre Me lo curo solo, desde casa Le pego duro hasta que callan todas las ratas y no me faltan cojones para dispararla Pero de munición España anda escasa Por eso la pensión cada día se nos rebaja Pa' buscar la basura, ecología siempre barata Mientras están vacías unas 200.000 casas Mientras están vacías unas 200.000 Estoy perdido, nada fue lo mismo La segunda vez empezó a perder sentido Ya que con el tiempo ya no pega el adhesivo O culpa de las taras que me vuelven depresivo Escúchame princesa, yo no acabaré tranquilo Hasta que me pague todo lo que he merecido A base de cojones como se construye el nido A base de la herida como llegue a ser yo mismo un chonky depresivo Con facilidad río pero muy poco sonrío Buscando un aporte que me devuelva a mí mismo Daba mi futuro por volver a ser un crío Pero ya no vuelve de sábado a viernes Todo se repite aunque lo haga diferente Mi vida es un cuento par de leyes del oyente Mamá tengo miedo porque ya han pasado 20 De ahora en adelante mierda casi lo que viene 200 preocupaciones que inundará mi mente Se notan las ojeras el paso la suerte Se noten las acciones lo que en verdad les mueve Lo que en verdad les mueve Lo que en verdad les mueve Lo que en verdad les mueve Lo que en verdad les mueve Eddie, han robado mi lupa. me siento violado, Eddie.